запускаем регрессию, зависимые переменные, удовлетворенность работы и все остальные предикторы, исключением номера респондента. В Options ставим уровень значимости для отбора переменных. Если больше 5 сотых, то убираем. Соответственно, если меньше, то оставляем. Для метода backward, который я и предлагаю выбирать, removal является наиболее важным. Entry не, не является важным, тем не менее надо тоже поменять, чтобы entry был ниже, чем removal. от требование с PSS. DTP типа Statistics просим Clinarity Diagnostics. Запускаем. В случае, когда у нас в регрессии эффективные переменные, надо большое внимание уделять а, предупреждениям, которые дает SPSS. Нет ли здесь указаний на то, что какая-то из данных переменных является избыточной или по-английски redundant? В нашем случае такого нет. В нашем случае SPSS только предупреждает, что одна из переменных, как раз вот дихотомическая, эффективная, она не коррелирует с зависимой переменной вообще, поэтому она исключена из модели сразу. Оцениваем общее качество модели. Смотрим прежде всего на нову. Видим здесь очень много шагов, то есть много переменных сеяно из модели методом backward. Видим, что зависимые переменные имеют такую вариацию, и при этом такая часть вариации объяснена моделью, то есть является межгрупповой. Подробнее об этом можете смотреть в разделе «Дисперсионный анализ» в видео под номером 4. Соответственно, уже заранее понятно, что r квадрат у нас ниже 0,5. Находим, опять же, требуемый шаг, 64 r квадрат 0,39. То есть мы будем делать прогнозы правильно в 39% случаев и ошибаться в 61% случаев. Это низкое качество, неудовлетворительное. Если мы хотим повышать качество модели, повышать R квадрат, мы можем воспользоваться процедурой регрессии с фильтром. Переходим непосредственно к предикторам. Находим 64 шаг и переносим в Excel для удобства. Перенес в Excel, теперь сортирую по